представлено просто распределение зависимой переменной, безусловное распределение зависимой перемен. Во-первых, надо увеличить масштаб, потому что так очень плохо видно. Итак, 81,5% респондентов не проявляют активного политического участия, и только 18,5% проявляют. Дальше машина пытается создавать условные распределения на основании введения предикторов. Мы видим, что первый предиктор, который позволяет существенно поменять процентные соотношения, это интерес к политике. Мы видим, что соотношения меняются относительно исходных. Где-то теперь Баланс сместился еще больше в пользу No. А где-то баланс сместился в пользу Yes. Аналогичным образом строятся новые отростки, добавляются новые предикторы. Баланс еще больше изменяется. Нас интересуют только те узлы, в которых категория Yes имеет больше 50%, например, вот этот узел. Остальные можно скрывать, нажимая на вот такие минусы. Я скрыл ненужные узлы, и получилось более обозримая картинка. Более того, все равно не все узлы нас интересуют. Невозможно просто скрыть узлы промежуточные, если они ведут к интересующим нас узлам. Поэтому есть смысл смотреть не только на графическое представление, но и на табличное представление. Я отсортировал все узлы по проценту категории Yes. И вижу, что 12 узлов – имея процент выше, чем 50. Именно они меня и интересуют. Вот их номера, можно их идентифицировать и на графике. Например, самый высокий процент Yes находится в узле 64 и 80, а, не 64, извините, в узле номер 60 и 82. Что это за узлы? Это узлы, которые характеризуются